Ona je 98. Ja viem, že ty si z 35. teraz. Však ale dôležitá otázka je, či vie, jak sa ide po Giulianiho mostu.